Компания СКБЭП более 22 лет занимается разработкой и производством приборов безразборного контроля высоковольтных выключателей и трансформаторов. Мы обучаем специалистов электроэнергетики. Это ежегодный трехдневный профессиональный семинар в Иркутске и индивидуальные семинары по приглашению энергетических систем, а также несколько бесплатных выездных семинаров в течение года по России, Казахстану и Белоруссии. Ежегодный трехдневный семинар в Иркутске проходит на базе корпоративного учебного исследовательского центра «Иркутскэнерго», который оснащен всей необходимой инфраструктурой и оборудованием. Семинар предназначен для специалистов предприятий, занятых эксплуатацией, ремонтом, монтажом и наладкой коммутационных аппаратов высокого напряжения. Особенно полезен и интересен семинар для тех, кто только недавно начал работать с приборами серии ПКВ, МИКО или ПКР. Три дня семинара представляет собой интенсивный образовательный курс. Первый день – это лекционные занятия в аудитории, где проходит знакомство с последними разработками СКБЭП в сфере безразборного диагностирования. Второй день – это практическая работа в группах со всеми приборами диагностики компании на специальных имитаторах. Проводится обзор по особенностям работы с программным обеспечением для получения необходимых результатов и последующего их анализа. Третий день – это практическая работа вне аудитории на высоковольтных выключателях и трансформаторах, где рассматриваются основные принципы подключения приборов на реальных объектах. Мнение участников Грамотно подготовлена программа. Время, я считаю, что затрат, затрачено не зря при отрыве от производства. Плюс э, некоторые пробелы, которые давно уже были, мучили, я воплотил, э, закрыл э, для себя в этом семинаре, какие были вопросы, теперь э, могу рассказать своим подчиненным. Если меня о чем-то спросят, они придется изучать инструкцию заново и смотреть в каждую букву, где все равно, все равно ничего не изменится от этого. То есть здесь грамотные специалисты, которые Э, доступно объяснили. Мы приехали на семинар, чтобы повысить, повысить свои знания. То есть у нас элементарно вот э, с ПКВ-7, но не было навыков работы. То есть ПКВ-6, э, МИКО-1, МИКО-2, 3 мы хорошо изучили. А вот с ПКВ-7, то есть элементарно не хватало знаний. И вот мы приехали на семинар, получили эти знания. То есть э, семинар был насыщенный, то есть э, хорошо продуманный. Тут же на, то есть сначала поговорили о приборах, то есть потом показали э, фильмы, показали фильмы о том же о э, ремонте э, выключателя ВМП 10, ну, который мы тоже проводим, но более наглядно. То есть я вот э, этот фильм покажу своим слесарям. То есть уже ну не как и на пальцах, угу. а то есть покажу им и еще объясню, это уже э, базис как бы строится. Ну то есть семинар мне ну, понравился. Интересно, особенно когда был круглый стол, пришли люди, задавали вопросы, все интересно так рассказывали, обсуждали все. И объясняют все доступно, очень интересно смотреть, сидеть. У нас вообще организация всего мероприятия как бы порадовала. очень хороший материал учебный, как говорится. Э, просмотрели видео, очень хорошее, э, полное описание приборов. Хотелось э, ну, эти приборы получить, ну и как бы с ними поработать, и в общем-то в учебном процессе они бы нам очень помешали. Оказывается открытым, что у нас здесь прямо под боком выпускают приборы. Поэтому... В чем-то превосходящие и Сановский, и в общем-то и Мадровский. Ну, по характеристикам, по крайней мере. В все интересно, все достаточно так вот сжато, кратко и Повышение э, квалификации по современным приборам, мне кажется, это неотъемлемая часть э, знаю, всех специалистов. То есть э, новые приборы. А что значит новый прибор? Недостаточно иметь прибор, но еще уметь им пользоваться. И это самое главное. То есть как пользоваться что снимать, как это интерпретировать. Вот главная проблема. На таких семинарах как раз идет разъяснение, показывает, рассказывает, что делать куда смотреть. Если и у вас появилось желание в более детальном изучении приборов на практических занятиях, вы всегда можете оставить заявку на наши семинары на сайте компании в разделе «Обучение» и с вами свяжутся специалисты.